Что такое подкастинг? Подкаст – это файл, который распространяется через специальные подкаст-сервисы и содержит ссылки на звуковые или видеофайлы. Понятие подкастинг впервые было введено блогерами, которые выкладывали вместо текстовых звуковые файлы э, с их заметками. Изначально подкасты создавались только в звуковом формате и использовались только на продукции Apple с помощью iTunes. Сегодня понятие подкастинга стало гораздо популярнее среди обладателей других, не только портативных устройств. Эволюция подкастинга привела к возможности распространения видеофайлов. На данный момент подкаст можно прослушать, скачав на свой компьютер или воспроизвести на подкаст-сервисах. Самыми популярными из них являются iTunes и AirPod.ru. Типы подкастов. Аудиоподкаст. Аудиоподкаст – это аудиозапись материала разных направлений от лекций и музыки до просто размышлений на определенную тему которая интересна слушателям. Формат звуковых файлов, который чаще всего и встречается, это MP3. Эм если вы используете подкастинг как метод продвижения вашего ресурса, то аудиоподкаст лучше сделать а, для свободного доступа и перед воспроизведением основного материала запускать вашу рекламу длительностью не более 20 секунд. И только после этого размещать основной материал, из-за которого пользователь и обратился к вашему подкасту. Видео-подкаст. Видеоподкаст – это один или серия видеороликов, объединенных одной темой. Сильнее всего внимание к видеоподкасту Привлекает регулярное его обновление с предшествующими анонсами. Лучше всего использовать видео в формате MOV. Сконвертировать ваши видеозаписи в этот формат можно при помощи любого конвертера. Скринкаст. Скринкаст – это новое направление подкастинга. Основным его видом использования является обучение через интернет. Скринкаст – это запись действий на экране компьютера вместе с аудиокомментариями автора. Это дает возможность передавать свой опыт использования любых программ и веб-сервисов. Снимают скринкасты с помощью специальной программы, записывающей все действия, которые происходят на экране вашего компьютера. Что дает использование подкастинга? Звук и видео позволяет вам контактировать с вашими подписчиками совсем на другом уровне. Передать все эмоции и настроение с помощью видео или звука в разы проще, чем через текст. Записывать мысли в подкасты гораздо легче, чем излагать их с помощью текста. Создавая подкасты и распространяя их в своей профессиональной среде, вы станете более известными как автор и профессионал своей области. Подробнее о том, как создать подкаст и как его промотировать, мы расскажем в следующем ролике. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, а также на наш подкаст на iTunes и следите за следующими видеороликами.